जे आर के म्यूजिक सुथा कला वाले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 जाते धन लूट जाते अनमरी पधा भारी लूट जाते लूट जाते धन लूट जाते नमरी पधा भारी लूट जाते रमजा चुई थाकला रमजा चुई थाकला